як мудда реклама дорем як магазина ба шумо тавсия мекунем магазини акай давлат аст дар резаҳои пластикӣ оҳанӣ туркӣ чувӣ ҳама чизо аст ҳозир шумо якта якта нишон дода метаем дарои оҳанӣ ҳастанд ай 500 сумо то 5000 сумон ҳастай вақтиёр мега дарои хайтек ҳастай дарои беларускӣ чизи намуд даркор боша дарои дупа ина хайтек ҳастай акаҷон бо дарои наи евра ҳастай тоза хели тахтай ҳамаш тахтай дарои евра ааеаалубои размер аст нархошам арзон кардан метин магазини акай давлат бозори калхозобод ассалому алайкум подписчикҳои колхозобод тв бародарон азиз имрӯз навори мо шаҳри ҳисор кирпичзаводи роберт шарора нархҳои имрӯзаамон ака як сомон будааст марҳамат тамошо кунед дар рӯи экран рақамоша мемонем бародаромон ҳаст камазо дурано шасман воам хеле камазо ҳастай иншолло бо муки ягон моҳ пас бо арзон шава ғишти пухта ғишти пухта бо як сомон бародарон азиз як сомон агар дастрафкаш боша марҳамат дар рӯи экрани ақамошаа занг мезанед беймолол муроҷиат карда метонед иншоалло фақат дар завод як сомон мақсад дастрафкаш бо аму камасчи қатӣ занг зада муомила карда метонеда марҳамат бародарон азиз тамошо кунед мақул боша занг зада муроҷиат кунед мешава иншоалло кортона ҳал мекунад ришти назм будааст бародарони азиз агар видео мо шумода маъқул шида боша албатта подписка лайка фаромӯш накунед иншоалло бо шумо наворои нағз наз хуб хуб нишон медиҳем худо хоҳад саломат бошед сарбалом бошед бародарони азиз ассалому алайкум мардони азиз ба шумо як сехи дар брезаҳои пластикиро тавсия мекунем монанди дастрас ин пластикмон эколини 500 сомон квадраташ ролен плас каришни свет 700 сомон квадраташ установкаш ҳамаш дар онуш ролер плас инаш 600 сомон установка даставкаш ҳамаш ҳаст ва ино боша барои криша любой намуд квадраташ даркор бошад светашон даркор бошад ва ҳамаш моро тайёр карда медиҳад сеҳи акай боҳодур аст ино бошад барои масҷид квадратшам инам ҳафтсад сомон бурда часпонида устарон карда метад шиша пиша рӯчкаш ҳамаш дар зон шуда ина бародари азиз дарри сафедмон дарри алюмини аст размераш 85 ва 182 нархаш 1000 сад сомонӣ инаш боша залатои ду якним ҳазор сомон размераш ҳаштод ба яки ҳаштод профили алюмипиварҳала агар шумо дар дигар сервисча дар кор боша марҳамат рост нишон медиҳед бародарон азиз инаш кадом намуд сервис дар кор боша марҳамат ҳастанд Она наш фимай лега сафед оған бұған установка доставка квадрата 600 фарма ина золотой дубаш фирмаи лего ина установка доставка 600 самон инаш аз антрастит ана нав бромадаги ай нав ак нав мода омадаса нав соли 2023 позиция нав ана инаш тёпли вариант тёпли вариант алюмин 750 сомон квадраташ инаш ам тёпли вариант ай золотой дубаш дишаб 750 тумон. Инаш сафедаш. Фирмаи Лега Алюми 650 тумон. Марҳамат. Ина бо ситрош номараш сертификат шамдас. Акаи Баҳодур. Бародар азиз, ҳамин гуфтаги нархошон ҳамаш дастсафка усановкаш дар дарунош бепул. Марҳамат, муроҷиат кунед, дар рӯи экран рақама ҳаст. 15 сол кафолат дорад. Марҳамат кунед, ҳама ҷо ба дастсафка установка бепул аз ҳисоби фирмаи корхонаи худамон ана бурда часпондан васл кардан ана пена мена зада установкаоша карда метием ҳамаша қоидаӣ карда иншоалло баракат биёрем манзилмон бозори калхозобод ноҳияи ҷалби барқӣ руб барои гулдаста дупараш бозори баҳор аст ситафор мебели магазин аст ана манзилимон сехи пластикӣ